pada seseorang yang kini telah mendampingi hatinya. Kau boleh memilikinya. Kau boleh membuatnya mencintaimu dan membuatnya menggantikan tempatmu. Kau boleh. Aku mengizinkanmu. Tapi tolong jangan sakiti dia. ia pernah kucintai dengan sebegitu sangat. Bahkan mungkin hingga hari ini. Jadi tolong jaga dia. Jangan kau buat ia menyesal karena pernah melepasku. Ia tak boleh pulang terlalu larut. Dan kau jangan membuatnya merasa bersalah untuk meninggalkanmu di waktu-waktu tertentu. siap tak bisa keluar malam, seperti ketika kau bersama mantan-mantan. Itu risiko karena kau memilihnya. Ia mempunyai tanggung jawab yang begitu besar dengan hidupnya. Dukunglah ia. Dengarkanlah di tiap ia berkeluh kesah karena hidupnya. Karena tugasmu adalah memang seperti itu. tugasku yang dulu. Mungkin suatu saat kau jenuh. Mungkin juga kau muak. Tapi berusaha untuk selalu ada di setiap yang butuh. Ia keras kepala, sangat keras kepala. Ia tak ingin dibantah selama apa yang menurutnya karena itu kelemahannya. Biar aku bocorkan beberapa hal. Ketika ia marah dan kau malah tersenyum. Marahnya akan mereda karena malu ditetap dan disenyum oleh orang yang ia cintai. Ia juga suka sekali mengunyah es batu. Meski saat itu hujan besar. Meski saat itu dingin sekali. Ketahuilah, ia senang sekali mengunyah es batu. Jika suatu saat, kalau kita ingin memesan minuman yang hangat, mengalah untuk memesan minuman yang dingin. Dan biar menjadikan prioritas dalam hidupmu. Fotomu boleh dipasang, fotomu boleh ada di semua sosial media. Namamu boleh ada di tiap statusnya. Kau boleh menggenggamnya. Bahkan, kau boleh mencium pipinya. Kau boleh mengizinkannya selama kau tidak menyakitinya. Aku rela. Mungkin kita memang ditakdirkan hanya sebatas itu. Sebatas pernah bersama. Kisah singkat yang tak kerap lengkap. Kisah sementara pernah berpengaruh apa-apa.